con el lenguaje del alma que solo comunica verdad, belleza. Dibujando el rostro del cosmos en la tierra. Al mismo tiempo, todas las combinaciones de colores todas las formas geométricas. Somos verdad. Proyectémosla. Somos belleza. Somos sabiduría. Ya no hay excusas. Ninguna confusión solo hay un proyectarse, proyectarse, un tirar todas las medicinas. Ningún analgésico dispone de la potencia, De la energía. falta euforia, únicamente determinación, ignorar cargas morales, luchas mentales, restricciones legales, costumbres antiguas, hábitos molestos que claramente son limitación. Hace falta osadía, un poco de coraje, solamente decisión. Más que zarandeados como una pelota de ping-pong más que un zigzag de una carretera mareada o la perspectiva cambiante de una noria que sube y baja. Dar el paso para avanzar, prosperar, mejorar. La sorpresa que llega justifica la acción. El acierto es su elección. Así lo comprendemos por fin. Sin la ayuda de intermediarios, sin intérpretes, mensajeros, sin ninguna clase de discusión. Somos verdad. Proyectémosla. Somos belleza. Somos sabiduría. Ya no hay excusas. Ninguna confusión. Solo hay un proyectarse, proyectarse. Un tirar todas las medicinas ningún analgésico dispone de la potencia, de la energía. Nuestro metabolismo no es filosofía, psicología o teoría. Atravesar el muro del bloqueo como destello de luz que traspasa el cristal del ventanal. Sirve para evitar el caos más allá de cualquier privación, posibilidades ilimitadas maravillarse de la simbiosis con la vida, la sinergia con el mundo, conectados al planeta, enchufados al universo en total correspondencia, los unos con los otros, los unos con los otros, proyectados en ambos sentidos. Proyectarse con claridad intensidad, ímpetu, integridad. Proyectarse, proyectarse, nada más. Sin asignaturas pendientes, ningún apego al ayer, ningún temor por el mañana. Solo este, este instante, regalo presente. haciendo, haciendo sonar los tambores del corazón escuchando las flautas afinadas de la naturaleza. Percibimos fácilmente el susurro del cosmos. del alma Sintiendo, sintiendo la vibración sincronizada de las almas Percibimos fácilmente el susurro del cosmos el pulso de la vida. El latido social, este movimiento ciudadano que habla de expansión de innovación, de la urgencia de proyectarse en cada situación. Proyectarse en cada situación. De la urgencia de proyectarse en cada situación. Proyectarse, proyectarse, sí, proyectarse sí, proyectarse, claro que sí.